changement de décor. Hein. On veut savoir pourquoi j'ai dû quitter la cabane. C'est à cause euh, de mon école, j'ai eu des problèmes administratifs avec et en fait ils ne voulaient pas me réinscrire. Dû à un cadre pas assez formalisé et euh, des assurances, de ce qu'ils m'ont dit. Donc j'en veux beaucoup à certaines personnes de ne pas m'avoir tout dit depuis le début parce que j'avais justement un contrat qui m'autorisait à faire ça. Et qu'en plein milieu euh, bah, de mon projet, ils me disent en fait non, tu dois rentrer ». Mais bah non, c'était pas prévu. Euh, donc euh, tout ce que j'avais fait, euh, bah, j'ai tout arrêté, vraiment mon projet en plein milieu entre, guillemets. Bon, encore ça va parce que j'avais fini ma cabane et le reste du temps, je voulais en profiter pour moi. Au chaud dans la cabane, à profiter de la chaleur du poêle en attendant, en l'hiver et en profiter. Bah, à la place, gros coup de stress de la part de l'administration et ça s'est très mal passé. Autant dire que les derniers jours, je l'ai mal vécu et résultat, fin octobre, je reviens en ville. J'ai un appart, des factures, un loyer, des voisins. Et je peux vous dire qu'après 7 mois passés là-haut, ça fait bizarre. En fait, le truc qui m'a le plus choqué, c'est la sursaturation de tous les sens. Que ce soit le bruit, les odeurs, les déplacements, les gens, il y a trop, trop de tout. La réadaptation n'a pas été très facile. J'ai essayé de tendre mon tarp, de jeter des copeaux dans les toilettes, de me faire à manger, ou d'élever des pigeons, mais ça n'a pas marché. Bon, après, il y a quelques bons côtés. Le courante, c'est cool. Le courante chaude, attention. Donc, je peux reprendre des douches. Je peux aussi manger des fruits frais, euh, revoir des copains. Donc, ça, ça va, il n'y a pas que des mauvais côtés. Maintenant, je suis proche des Alpes. Ce ne sont pas les mêmes montagnes, mais c'est toujours mieux que de rester ici en ville. Euh, je ne peux pas rester euh, plus de 5 jours bloqué ici, donc tout le week-end, je sors. J'ai été bivouaqué dans le Haut-Jura, dans les forêts de feuillus également, et récemment dans les Alpes, côté suisse, où j'ai trouvé aussi une autre cabane. Là, j'ai été invité par le maire du village pour aller projeter un moyen métrage que j'ai réalisé et faire une petite conférence à la fin. Donc c'est parti, allez go On voilà, arrivé à la cabane, j'ai voyagé de nuit il est tard, il est 1h du matin. Et donc euh, on retrouve euh, la cabane. Euh. Allez, quelques bons souvenirs. Ça fait bizarre de revenir ici. Euh, et le vendredi soir, du coup, on va dormir, euh, on va dormir ici. Je suis avec euh, quelques personnes du village. Donc on va passer la soirée ici, dormir ici, pour la première nuit de retour dans les Pyrénées. <laughs> Il restait quelques copeaux que j'avais laissés dans la cabane. Allumette. On va se faire un petit feu. Ah, ça fait faire du bien de dormir au calme dans la montagne. Ça fait dis bien. De se réveiller et t'as juste pas un bruit. Et tu te réveilles en face de ça, avec la montagne. Putain, ça m'avait... J'avais pas réalisé au quel point ça m'avait manqué. C'est trop bien. nous avons un petit village nordique qui s'appelle Angaka. Angaka, c'est euh, un univers inuit en fait, c'est un peu la métaphore de, la Laponie ou du Grand Nord canadien et on propose euh, toutes les activités qu'on peut faire euh, dans la neige et en complément du ski. Donc il y a du chien de traîneau, de la raquette, la construction d'igloo, du bivouac dans des yourtes et des tipis et euh, du traîneau avec les chevaux, du ski joring, enfin voilà. Bah, en fait le travail de Jacob, euh, la rénovation de la cabane, c'est pour nous c'est un plus parce qu'on peut imaginer euh, sur nos parcours raquettes de s'abriter du mauvais temps. Et après avec des tout petits groupes, il est possible aussi hum, d'envisager d'y dormir un peu, vraiment pour faire la, vie de trappeur en vrai. Voilà, on fait pas semblant. Vraiment, c'est l'hiver que ça peut nous apporter quelque chose de, nouveau euh, et, ça, améliore quelque chose qui n'était pas en bon état et ça améliore la, qualité du site. Et ça, c'est un gros point qui me fait plaisir parce que tout le travail que j'ai fait, il ne va pas servir euh, à, rien. Euh, la cabane va être utilisée. ça, c'est vraiment cool. Allez, on éteint. On referme la porte. Pas facile une main. C'est bon. Les clés. Bah là, en espérant que ça va, va rester euh, propre, ça va rester euh, non cassé par euh, les, futurs randonneurs. Mon travail ici est fini. Bon, du coup, on ferme la cabane. Tu m'avais dit que la cabane avait été forcée il n'y a pas très longtemps oui, elle a été forcée. le cadenas avait été, euh, comme il est très grand, quelqu'un avait passé un bâton à l'intérieur, d'après ce que je pense, et euh, ça avait fait sauter le, sauter le cadenas. comme quoi, il y a des gens qui essayent de forcer comme les portes. C'est pas cool. On te remercie hmm. pour les travaux que tu as effectués là-haut. Euh, c'est vrai que ça ne nous est pas revenu bien cher. Hmm. C'est vrai qu'on on regarde toujours les finances. Parce qu'il faut savoir que la cabane d'Artaran avait été prévue dans un programme de rénovation avec euh, obligation de faire les installations pour les handicapés. Et le, prix serait revenu à 270 000 euros. <laughs> du, coup, du coup, on a arrêté ce programme-là parce que la, commune n'aurait pas pu euh, payer. Et donc, on a eu une opportunité avec toi si on veut faire quelque chose et si on veut avancer, il faut passer par là des fois. On va passer maintenant le, film et après, plus tard, s'il y a des questions pour, euh, pour la fin, euh, on avisera. Bravo Allez. Je vais t'aimer. Et euh, je ne sais pas si vous avez des questions ou euh, autre chose. Euh. Les photos aériennes, c'est qui, qui les faisait C'est moi qui faisais tout. En fait, j'avais un drone et je le branchais sur mon panneau solaire, donc j'avais l'électricité. Et en fait, il y avait des fonctions qui sont des modes de vol intelligent, donc je peux, lui donner une direction. Je connais quelques petits... Je connais un petit peu vite fait, et après c'est en faisant moi-même que j'ai que j'ai appris. Pareil pour le, la pierre, j'avais jamais travaillé avant. Bah, très content qu'il neige, ça finit sur une très bonne note. Je voulais au moins voir la neige avant de partir. Et euh, ben là, en... il va falloir rentrer parce que bah, je vais revenir euh, bosser un, peu en ville. Mais euh, ça fait bizarre de revenir ici. Le truc, c'est que je voulais vivre ici pendant 9 mois. Donc j'ai fait 7. C'est déjà bien, je pense. Mais je pense pas que les derniers, euh, les derniers jours, les derniers mois ont été vraiment difficiles en fonction bah, du froid, de la neige comme ça. Parce que bah, au début, je suis passé euh, deux mois avec des températures vraiment très basses, de la neige. Mais là, euh, bah, je me dis que j'ai un poêle, j'ai du bois, j'ai une cabane isolée, donc même s'il fait vraiment très froid dehors, j'irai bien quoi. Et justement, après, c'est, j'aurais peut-être trouvé le, temps un peu long. Mais après, c'est l'occasion aussi, d'avoir avoir du temps pour faire autre chose. Là, par exemple, je voulais écrire et juste <laughs> la sensation d'être euh, dans la cabane au chaud avec le poil qui ronronne, tu vois la, neige tomber par la fenêtre et toi en train d'écrire ton livre, ça pourrait. ça aurait pu être cool. Et mes études me plaisent vraiment. Et j'ai pas envie d'abandonner tout ce que j'avais fait jusqu'à présent et c'est sur quoi j'ai envie de travailler plus tard. En ce moment là, je travaille sur un laboratoire avec des grosses machines et c'est juste trop bien. L'école a néanmoins des bons côtés. L'équipe ici est géniale. Ouais, donc la science, ça me plaît pas mal. Et les prochaines années, j'ai envie de m'y consacrer. Donc la vie tout seul en montagne, c'est une expérience personnelle. C'est pas ma vie à long terme. Euh, en revanche, ça m'a permis de constater, de remarquer que toutes les ressources qu'on a à disposition ici en ville, c'est juste dingue. On n'a pas idée de la quantité de ressources qui sont utilisées en ville. Moi, ça m'a permis de voir, euh, par exemple, en eau, en électricité, en nourriture, c'était des quantités limitées et je faisais vraiment attention à ce que je consommais. Au fond, mon expérience, c'est pas tant l'indépendance, l'autonomie, le vivre dans la nature, c'est aussi le fait de vivre ses rêves. J'ai une amie qui est admirative, non pas de la vie que j'ai menée, mais de le fait d'oser de la vivre. Se dire que pour une certaine durée, je quitte tout de ce que je connaissais, euh, boulot, amis, famille, pour une certaine durée, et de faire quelque chose qui me plaît. Donc au-delà des messages que je faisais passer de retour vers soi, de l'appel de la nature, de l'indépendance, d'autonomie, il y a aussi le fait de savoir se donner les moyens de vivre au plus profond de ses convictions. Voilà. Maintenant, je peux rajouter la quatrième étoile. Même si on reconnaît un véritable palace au nombre d'étoiles qu'on lève la tête le soir. C'est donc la fin des épisodes sur les Pyrénées, et à l'occasion, je publierai une vidéo finale où je répondrai à toutes vos questions sur mon aventure ou la chaîne en général. Vous me posez toutes vos questions en commentaire, et à bientôt Salut